An dësem Video wollt ech iech weisen wéi een da lo sou een Kahoot Quiz entwërft. An do hat ech mer geduet fir mech ze baséieren op den Text dee mer dann de Kanner kënnen ze liese ginn, Le vampire qui avait mal aux dents, dat ass am franséische Buch vum Cycle 4 eent. Da gi mer hei op Create. An dann hei nach enker create. An dann gi mer hei direkt den Titel an, dann ass dat gemaach, Picadir an dann hei français 4 eent. Do brauche mer näischt anzeginn, hei kann een nach d'Sprooch aginn. Sou, an dann ass et scho fäerdeg. Sou, hei ass elo eis éischt Fro, déi mer da kënnen aginn. Ech hat déi scho preparéiert. Et ass éischter eng Vokabelsfro, Chaque soir Picadire s'envolait. Voilà, hei wëlle mer de Leit, de Schüler 20 Sekonne ginn, kann een awer och erhéijen op 30 Sekonnen an hei kann een och mat Punkte belounen. Da kënne mer eng e Bild eroplueden, dat e bësse méi attraktiv ass an dat Bild hunn ech gespäichert op mengem Computer. Sou, an da gi mer véier Alternativen an. Sou, elo fir ze weisen, dass dat zweet hei richteg ass, cochéiert een do. Sou, elo ass am Prinzip eis éischt Fro scho fäerdeg. Dat ass et. Elo fir déi zweet Fro gi mer hei Add question. A elo hu mer awer leider nëmmen an der Gratisversioun zwou Méiglechkeeten, nämlech de Quiz mat véier Äntwerten an dann de Quiz mat zwou Äntwerten oder vrai-faux. Déi hei sinn all an der Premium Versioun, déi och ganz interessant sinn. Mee dann huele mer nach enker déi selwecht Fro an da kënne mer hei déi zweet Fro aginn. An do vläit erëm e Bild eroplueden. Voilà, dat ass och fäerdeg. Sou, elo kinnt een natierlech nach ganz vill Froen do derzou man, mee ech mengen Dir hutt den, Dir hutt begraff. Da gi mer hei op Done, dat ass fäerdeg, dat gëtt ofgespäichert. Voilà, an dann gesäit een hei, Micah Woods hu mer hei den Test ofgespäichert an all Kéiers wann ee sech erëm aloggt, dann ass deen Test erëm visibel.